Alors, je vous présente le tapis d'accompression avec ses petites piques. Alors, il suffit de s'allonger dessus, soit avec le t-shirt, soit sans t-shirt. Au début, ça pique pas mal. Ah, il vaut mieux mettre le t-shirt et puis à la longue l'enlever. Alors, quels sont les bénéfices de ce tapis Il détend les muscles crispés, il élimine les crampes et les douleurs musculaires. Il réduit le niveau de stress Il améliore le sommeil. Il est bon pour les excès de poids, l'humeur, le système humanitaire. Mais le plus important, c'est qu'il euh, soulage le mal de dos, la sciatique, l'arthrose dorsale, la fibromyalgie, l'hernie discale, la discopathie dégénérative, la scoliose, la cruralgie, la lombalgie, lumbago, spondyléartitre ankylosante. Alors, il y a le, le coussin pour les douleurs cervicales. Réduit ou élimine la, la douleur de cervicalgie. Soulage le mal de tête. Élimine les inflammations et les douleurs articulaires. arthrite, polyarthrite rhumatoïde. Accroît la flexibilité dans les articulations. Soulage tendinite, goutte, sclérose en plaques, névralgie cervico-brachiale, névralgie d'Arnold, ténosinovite du poignet, maladie de forestier. Alors je recommande ce tapis, je l'ai depuis 4 ans. Il n'a pas bougé, toujours dans un bon état et je l'utilise deux, même trois fois par jour. Et bien plus. Donc vous pouvez le trouver sur Amazon au prix de 20 euros. Bon, il y en a plus cher, mais euh, celui-ci celui-ci fait l'affaire, 20 hein, euros. C'est pas cher et efficace je le recommande particulièrement. Au revoir et bonne santé à tous.